عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يا اخوان بحاول اصور لكم الاماكن آه، والمحال اللي موجودة في المدينة تتميز المنطقة القريبة من الجامعة في تامبا انه في محلات عربية كثير موجودة فيها أحاول اغطي لكم بعض البقالات العربية والمحال العربية آه، في كذلك مجموعة من المساجد القريبة من الجامعة آه، وهذا شيء يعني يطمئن الحمد لله و بحاول اغطي لكم كذلك مجموعه من السكنات اللي اقدر اوصل لها حاليا اعذروني على ممكن قصرت في شيء لكن بحاول اوريكم الاسعار كذلك ان شاء الله هذا مطعم آه، ميس الريم مطعم قريب فيه ثلاثه مجموعة من الاكلات فيه بقالة عربية بقالة اسواق وحلويات مكة فيها اسعار مناسبة نوعا ما مقارنة في البقالات الثانية طبعا الجميل في الموضوع أن البقالات العربية تتواجد في أماكن محددة وتتركز فيها يعني الآن في هنا مجموعة من البقالات وهناك في مجموعة من المحلات بقالة مكة والحرمين الآن في هنا مباشرة مقابلها مطعم الأقصى وهو مطعم جيد صراحة آه وفيه بقالة كذلك وفيه بقالة كذلك آه قريبة بقالة الأقصى نسبة العرب وتواجد العرب هنا في المنطقة جيد جدا يعني المنتجات العربية متواجدة في الغالب يعني غالب الأشياء الأساسية آه، راح تلاقيها موجودة هنا آه، بعض الأشياء أكيد تنقص يعني ما مو بكامل آه، من أفضل المطاعم تقريبا الخليجية عندنا تقريبا هو مطعم الكبسة طبعا اسم على مسمى ما يحتاج اني اذكر لكم ايش اللي موجود فيه عندهم هذا كله ما يبعد عن الجامعة ولا عشر دقائق تقريبا فالموضوع جدا جيد آه، السكنات اللي موجودة القريبة جنب الجامعة هنا سكنات الطلبة اقصد انا كثيرة جدا حتى سكنات العوائل ابى احاول اصور لكم جزء منها نصيحة كذا على على الطاير على قولتهم آه، لا لا تاخذ سكن من غير لا تجي بنفسك وتشوفه يعني نظرتك له تختلف غالبا اسعار السكن في فلوريدا متقاربه جدا يعني اغلبها بين ال 700 او 600 دولار الى 1000 دولار ما تختلف يعني عن الاسعار هذه طبعا انا اتكلم على فلوريدا بشكل عام ما ودي اني اخصص اماكن معينه لكن ميامي يمكن الاسعار فيها تختلف شوي لكن في الغالب في الغالب قريب الاشياء القريبه كذلك من الجامعه هنا انه فيها Walmart قريب اللي هو زي السوبر ماركت وفيه يونيفرسيتي مول اللي هو مول يعني الواحد يشتري منه اشياء مجم... آه، مدخل لمجموعه من السكنات القريبه من الجامعه هو المدخل الخلفي وهذه هنا مدخل لمجموعه من السكنات الان زي ما انتم شايفين يا اخوان انه قريبه مره يعني هذه هو هو المدخل هنا في كثير من الطلبه يمشون ترى مشي وفي كثير من الطلبه ياخذون سيكل يعني الجو حلو ترى هذا سكن الان هذا واحد من السكنات وهذا سكن ثاني هنا راح احاول ادخل واسلكم على الاسعار هذا السكن هذا الاوفيس اللي هو المكتب الرئيسي للسكن Molly, she will help me and see the models that uh, that in here. The model <clears throat> هذا موديل للسكن اللي موجود عندهم نموذج طبعا في بعض الاثاث ما راح يكون كل الديكور موجود فيه لكن الاساسيات راح تكون موجوده يشرح لي شنو اللي موجود Yeah, let's go. Okay. Uh, this is a 4x4, mm -hmm. so two bedrooms here, mm -hmm. one bedroom there, mm -hmm. and then this right here. So everything's included. So mm -hmm. you get the four chairs, mm -hmm. you get the stove, the microwave, the fridge, um, with our cat. الحين اللي تقول لكم راح يكون موجود الكراسي والاوفن الطباخ والثلاجه وكل الاشياء الاساسيه راح تكون موجوده اصلا موجوده حسب الاسعار اللي ذكرت لكم. Uh, that include also the Wi-Fi. الواي فاي راح يكون موجود انترنت حتى المويه والكهرباء حتى المويه والكهرباء مشموله في هذا but the TV is not included yes, it is. it's included okay so, the TV حلو راح يكون فيه تي uh, في كذلك مع الجلسات هذه راح تكون موجوده uh, خلينا نشوف غرفه النوم هذه غرفه النوم all of them come with the mattress, mm -hmm. you get extra storage down here, mm -hmm. um, you get the desk, the chair, mm -hmm. TV. Uh, وراح يكون مشمولة بعد في عندك خزانة آه داخل الغرفة طبعا هذا نموذج يا اخوان هذا الحمام فيه بلكونة في بعض السكنة في بعض الموجودين هنا This is the first floor, but we have four floors. Yeah. فيه طبعا فيه غسالات كذلك كلها في السكن كلها مشمولة بنفس الأسعار اللي ذكرت لكم قبل شوي تقدر تطبع تقدر تطبع من هنا اي شيء تحتاجه من اوراق او غيره آه، مو بالشقه نفسها هذا مو بالشقه نفسها هذا موجود في ال main office اللي موجود عندهم او المكتب الرئيسي اللي موجود عندهم سكن شامل في غرفة عشان إذا تطبع أي شيء غرفة كمبيوترات ممكن تطبع فيها أي شيء وفي كذلك ثلاث غرف study room غرف دراسة بس فيها الجيم هذا الجيم المخصص هذا الجيم اللي موجود هنا أن طبعا شامل موضوع حتى ال pool المسبح المسبح طبعا دائما موجود مفتوح في اثنين في اثنين خذيتوا الان <clears throat> خذيتوا الان يا اخوان فكره مبدئيه عن السكن هذا نموذج عن السكنات اللي هي ممكن تقول العزاب يعني مش الع... طبعا طبعا اغلب السكنات فيها تقريبا نفس الخدمات يعني اللي هو الجيم والنادي الصحي والقصدي والمسبح كلها فيها تقريبا فيها انواع كثير يعني هذا الان سكن وفي سكن هنا وفي هذا سكن يعني في ترى انواع كثيره من السكنات انا ما اقدر اغطي كلها لكن اعطيك انا كنت آه، ابغى اعطيكم نبذه عنها الان هذا سكن آه، للعوائل شكله كانه بيت هو كذا نظام السكن زي ما انتم شايفين يعني آه، مناسب جدا للعوائل وكل اللي ساكنين هنا غالبا عوائل يعني نظام السكن لكن مشكله سكن العوائل الاثاث انت سكن العوائل في الغالب انه انت اللي تجيب الاثاث في الغالب الان هذا سكن عوائل احنا الان عند المين اوفيس ندخل الغرض من ال main office هو المكتب الاساسي اللي انت تتفق معاهم اذا عندك مشكله في السكن هم يصفوا لك اياها يضبطون امورك بكل التفاصيل وداخل آه، عندها احد كذلك في جيم زي ما قلت لكم فيه مسبح في مسبح زي ما انتم شايفين مسكن هوائي الآن بنحاول ندخل نشوف نموذج عن السكن بس نكلمها إن شاء الله هذا مدخل السكن الحين ندخل طبعا في درج شوي صغيرة المطبخ هنا وفيه غرفة نوم موجود هذه هنا اللي هي الخزنة حقت الملابس وهذا تكمل دورة المياه له مدخلين دورة المياه والحمام له مدخلين آه فيه غسالة ونشافة ملابس فيه آه، المطبخ الصالة هذه الصالة طبعا فيها ثلاجة وزي ما قلنا انه مو مو يعني مو مو مؤثثة يعني واسعارهم صراحة شوي غالي السكن من برا طبعا هذا هذا نموذج ثاني وهذا اكبر من النموذج اللي قبل شوي ورتنا اياه اكبر صالته في هذا المطبخ هذا المطبخ زي ما قلت هذا نوع السكن اللي مناسب للعوائل يعني يصلح للعوائل النوع من السكن آه، المميزات زي ما قلت تختلف من سكن لسكن ومن غرفة لغرفة لكن هذا نموذج للسكن للعوائل المناسب يعني العوائل غالبا زي ما قلت لكم ما في أثاث يعني زي ما شفنا يا اخوان الان هذه سكنين تقريبا الان وريتكم سكن للعزاب وسكن للعوائل نموذجين اعتقد انهم جيدين جدا جيدين جدا واتمنى اني غطيت يعني بشكل جيد على موضوع السكنات وعلى موضوع آه، المحلات اللي موجوده هنا شيء نسيت اذكره انه فيه باص مخصص للجامعه هذا بالنسبه للنقل آه، في باص مخصص للجامعه باصات الجامعه يسمونهم Run Bulls هذه آه، شوفوا زي ما انتم شايفين الحين اول ما طلعت من السكن الباص كان في محطه عند عند السكن ياخذ الطلبه يوديهم للجامعه آه، طبعا الباصات مجانيه ويدخلون الطلبه اللي عندهم البطاقه الجامعيه اللي هي تصرف حتى لطلبه المعهد ف طبعا الباص مو بيجي بس حق سكن العوائل حتى سكن العزاب يجيهم الباص آه، كذلك في كثير من السكنات اللي كل سكن جنبه آه، محطة للباص كل سكن جنبه محطة للباص تاخذ الطلبة للجامعة هذه الباصات القريبة فقط من الجامعة هذه الباصات اللي ذكرت لكم عليها هي باصات المخصصة للجامعة فقط اللي هي باصات تابعة للجامعة ومح... ومحورها أو المكان اللي تدور فيه حول الجامعة المكان اللي تدور فيه بس حول الجامعة في باصات للمدينة آه، مخصصة للمدينة بشكل عام تنقلك من مكان لمكان في المدينة لكنها مو مناسبة آه، مو بمناسبة ليه؟ لأنه أغلب اللي موجودين فيها يكونون هوملس ويعني ما تدري بعضهم سكران وبعضهم كذا فيعني الباصات خلينا نقول أن نسبة الأمان فيها مرة ضعيفة يعني ف حتى الشباب بشكل عام ما حد يروح مع الباصات اللي حقت المدينة لكن باصات الجامعة جدا مناسبة وجدا مهيئة ومكيفة ومرتبة وآمنة ونظيفة يعني جدا الاخوان اللي سالوا طبعا آه، هي التغطيه هذه كلها بخصوص الجامعه وجامعه اليو اس اف وما هو قريب من جامعه اليو اس اف والسكنات والمعيشه اللي موجوده هذا شعار الجامعه جامعه اليو اس اف راح اكتبها لكم الان ان شاء الله اللي هي University of South Florida طبعا من الاشياء الجميله كذلك ان الجامعه تملك حديقه آه، خاصه فيها حديقه كبيره جميله جدا طيب في كثير سالني وش معنى نظام الروميت يعني وش سكن روميت سكن روميت هو انك تسكن مع مجموعه من الاشخاص في سكن واحد يعني يعني تتشاركون في الشقه انت معاهم آه انت تكون لك غرفه تكرم دوره المياه والباقي والباقي يكون شراكة بينكم يعني آه، المطبخ شراكة بينكم والصالة شراكة بينكم المشكلة في هذا النوع من السكن أنه آه، المشكلة في هذا النوع من السكن أنه ما راح يقول لك أنت راح تسكن مع مين والمشكله كذلك انه في السكنات بشكل عام انه العوائل اذا كان الطالب يبغى يدور عوائل يسكن معها قليل جدا العوائل القريبه جنب الجامعه هنا قليل جدا وغالبا اصلا ما راح تلقى ما راح تلقى عائله تسكن معها يعني فهو السكن المتوفر هو سكن معليش يا جماعه اعذروني ابثرتكم وطولت عليكم لكن السموحه نقطه اخيره بس مهمه جدا للي جاي بيسكن هنا او بيسكن للي جاي يسكن هنا نقطة مهمة جدا للي جاي يسكن هنا في أمريكا بشكل عام اللي هو لازم تحسب حساب انه فيه دوبيزت هذه نقطة هذه نقطة جدا جدا جدا مهمة هذه النقطة لأنه آه، حنا ما ك... انا بالنسبة لي أنا عن تجربتي الشخصية ما كنت أعرف عن الدوبيزت شيء. طيب هو الفكرة من الدوبيزت انه آه، تدفع إيجار شهرين أول ما تجي تسكن أو أحيانا ثلاث شهور آه، والسبب في هذا الموضوع انهم يبغون يضمنونك فيبغون ضمانه لانه انت طالب international student يعني طالب مش امريكي وعشان انك طالب مش امريكي فيبغون يضمنونك بالشكل هذا ياخذون منك ايجار شهرين في اول شهر انت تجي او ثلاث شهور احيانا فاسال عن احيانا ياخذون منك شهرين بالاضافه للشهر اللي انت فيه الان هذا بالاضافه الى احيانا آه، رسوم حق المواقف احيانا في طيب آه الطالب كم يحتاج؟ الطالب كم يحتاج مبلغ مالي؟ تقريبا تقريبا المناسب للعزابي 15000 ريال سعودي مناسب